اسمي مريم نابوتانزي عمري 39 سنة منحني الله نعمة إنجاب التوائم في البداية أنجبت مولودين اثنين ثم اثنين آخرين أما في فترة الحمل الرابعة فولدت أربعة أطفال دفعة واحدة بعد إذن أخذت أنجب ثلاثة أطفال وأربعة ثلاثة وأربعة في المحصلة النهائية ولدت خمس عشرة مرة هذا طفل الأخير هو فقط من ولد وحيدا ولدت ما مجموعه أربعة وأربعون طفلا 去年我爷爷爷爷的。